transcending history and the world, a tale of souls and swords, eternal 地獄へ行くのはお前が先だ まだ痛い目に遭いたいかい そごめんなさいねあなたを救いたい そうさまうわっ Yeah! この